хотіла, щоб ти свою мечту исполнила. дай Бог здоров'я, силу тату передавати, це там десь десь робота. А вдруг настане время, возраст, ти не зможеш, понімаєш, щоб у тебе було НЗ, щоб ти не просив і не шукав оті крупи по 2 рубля, по 3 рубля в магазині. Кашу таку, що свинями заварювали собакам. І от, от трошки присопує, думає, трошки розкривай глазки. Уже 40 років скоро. Розкривай і дивись, що ти робиш. Кому? Як тобі за це благодаря? От це надо. А не то, що схватилися за Самуила. Ага, я не мішок. Ось сюди заплата, от туди заплата, от те дасть, от те попросив. Не треба. Сьогодні є деньги, на завтра не стане. Все, посмотриш. От подають багато. Багато. І ти тоді мене спомиш. Мама права. Большинство, я тобі даю свою голову на відсічення. Об этом задумайся. Мене не стане, ти підійдеш до могили, скажеш, мамка, ти була права. Тільки мама не почує, понімаєш? Мені оце обідно. Трошки слухай, не будь таким щедрим, роздай сраку, не розкривай глазки. Уже 40 років скоро. Розкривай і дивись, що ти робиш. Все! Самвел, очнись, открой глаза, встань ногами на грешную землю. Но ты же не небожитель, ты обычный человек. Две руки, две ноги. Что с тобой, Самвел? Розкривай глазки. Уже 40 років скоро. Розкривай і дивись, що ти робиш. Что с тобой, Самвел? Я птица Феникс. Я вышел сказать, что я такой человек, я птица Феникс. Мені насрать. Я от погавкав, погавкав, возродився, згорів дотла. И возродился из пепла, И полетив. Сверкнул, блядь, крылами своими. И полетив. Эй, ну як і улетів з Фенікс? От і я такой, понятно? И до свидания. Ну як і улетів з Птиця Фенікс.